Dvidešimt keturis metus dėščiau KTU, išėjau iš ten, pavargau ir dabar tik vadovė. Aš siūlau pasimti, jeigu turi prašymą priemonės. Šitą pasižymėjau. Gal, nu, gal nu ko, jums bus lengviau galvoti ir bus lengviau atsiremti vieną kitą dalyką. Nes mėginsiu vis dėlto pateikti struktūrą ir mano fragmentiški nučiuožimai į kairę ir dešinę, jie leis jums ir man paskui sugrįžti į vėžės, kurias ketinu su jumis kartu įveikti. žodžiai tiesa ir laisvė. Prasidedant jaunimo dienos ekrane buvo pasisakymai jaunų žmonių apie tai, kas jums yra tiesa. Filosofiniam jautresniam protui arba jautresniai akiai susidaro įspūdis, kad šita savoka yra košė kurie viskas supainiota, viskas viename. Arkivyskupas pradėjo savo kalbą ir joje kiek skirtingų tiesos konotacijų, tiesos sampratų buvo pasakyta, baigiant tiesos sąsąją su meile, tiesos sąsąją su gyvenimo būdu, tiesos, tiesos sąsąją su Jėzumi, kaip keli tiesa ir gyvenimu. Klausykit, kaip susiorientuoti šitoj labai skirtingų savokų maišaliniai. Mano uždavinys šiandien yra šiek tiek sutvarkyti šitą maišalį. Šiek tiek, na, padaryti tą košę valgomą. Praskleisti, nušviesti šiek tiek e, tą painiavą. Nors šiaip, kai gavau tokį užduotį kalbėti apie tiesą, paskui apie laisvę, tai sutrikau kaip ir nu, kažkaip labai labai e, ne, nedrasu kalbėti apie tiesą. Nes labai rizikinga, baugu, kad jinai nepasislėptų. Yra kažkoks toks jutimas vidinis, kad, kad kai kalbi apie dalyką, jį paslėpi, uždengi savo gausi ir, ir jis išnyksta. Nužudomas kartais net yra, nes jis jau nebedomina. Yra to, yra tokios pažinimo procedūros, tiesa, kada dar knieti, dar rūpi, dar įdomu ir štai gauni atsakymą ir nebeįdomu, neknieti, nerūpi. Kažkaip neteisinga. Pažinimo procesas toks neturėtų būti. Įsivaizduokit, jums koks nors žmogus rūpi, knieti, įdomu, koks tai yra žmogus. Susipažįstat, sužinot, nerūpi, neknieti, neįdomu. Ar tai teisinga? <laughs> Ar tai neteisinga? su žmogumi bendraujant ir kalbant, kaip yra. Kai žmogus rūpi, knieti įdomu, tu kažką sužinai apie jį, dar labiau rūpi, dar labiau įdomu, dar daugiau sužinai apie jį. Teisingai? Tai pažinimas yra procesas, kai dar įdomiau ir dar įdomiau ir kuo daugiau žinai, dar įdomiau. O kiek daug mūsų pažinimo procedūrų tokių, kai pažįsti ir nebeįdomu. Girdėjau, sakė. Ir dar liūdniau, kai tai pavyzdžiui yra su šventu raštu kartų girdėjot, Jėzus yra kelias tiesa ir gyvenimas? Girdėta. Ar rūpi, ar knieti, ar įdomu? Kaip išlaikyti tą poziciją, kad rūpi, knieti, įdomu? Tai aš bijau taip kalbėti, kad neberūpėtų, <laughs> nebeknėtėtų ir nebebūtų įdomu. Mes šitą išgirdom. Yra toks pavojus. Ir filosofas yra tas, kuris vaikšto ant pylio ašmenų. Jis rizikuoja kalbėti taip, kad nužudo numarina problemą. Neberūpi, nebeknieti, nebeįdomu. Tai vad man rūpi įdėjote to kitų kelių. Ir man jis panašus, žinot, į kalbėjimą apie žmogų. Čia, čia. Greituoju būdu, nes mes jau pradėjom. Greituoju būdu. Greitai, greitai, greitai, greitai. Vienisimo. džiaugsmo, džiaugsmo, ramybės, paguodos ir augimo artėjame prie tavęs, viešpatie, dvasia. Atsiūsk ir būsk su mumis, ateik ir būk su mumis, gyvenk tarp mūsų, viešpatauk mūsų sielose. O kas svarbiausia, viešpatauk šeimininkauk mūsų protuose. Tau Dieve visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Amen. ką dera žinoti, kalbant apie tiesą, kad tiesa mažiausiai yra suvokiama dviem skirtingom prasmėm. Tos prasmės yra štai tokios. Aš jas pavadinsiu dabar gudriai filosofiniais terminais, bet netrukus paversiu kasdieninę kalbą ir atgaivinsiu tas savokas. Tiesos savoka vartojama dviem lygmenim. Būties lygmeniu arba ontologinė būti, tiesos prasmė ir antruoju lygmeniu gnoseologiniu. Gnoseologinė tiesos prasmė. Mažiausiai dvi prasmės, mažiausiai du lygmenys. Sakoma, ar egzistuoja objektyvi tiesa? Ar tiesa gali būti relatyvi? Ar negali būti girdanti, ar negali būti istoriška? Šiom įsimasi už galvos, kaip baisu, šiam pasauly visi kalba tik apie reliatyvią tiesą tiesa nebeturi pagrindo na nu, tiesa turi būti objektyvi kokia tiesa yra objektyvi ir visi šitie klausimai yra jų painiava randasi iš to kad neskiriami du skirtingi tiesos lygmenys ontologinis tiesos lygmuo yra būties tiesa ir apie ją kalbėsime būties tiesa Gnosiologinis būties lygmuo yra pažinimo tiesa. Ir čia yra tiesa A, o čia yra tiesa B. Ir tos tiesos yra visiškai skirtingos. Kokia yra ties pažinimo tiesa? Kai mano teiginiai, mano mintys atitinka tikrovę. Kai aš kalbu teisingus sakinius, kai aš mastau teisingas mintis, kai mano intelektualinis pasaulis atitinka, kaip yra realybėje aš dabar perversiu, paskui sugrįšiu. Gerai? O jūs ten turėkite. Čia dabar kalbėsiu apie pažinimo tiesą. Pats fundamentaliausias, pamatinis ir seniausias šitos tiesos apibrėžimas suformuluotas ketvirtam amžiui prieš Kristų Aristotelį skamba taip, kaip jūs turėtumėte išmokti atmintinai. Kaip? Domai? Neklausau visiškai. Kas dar mano buvo studentų? Kaip palgi? Tai gal, kad tiesa yra, tai žinių atitikimas tikrovės? Aleliuja. Mano darbas bent turi kažkokią prasme. Čia tik. E, tai skamba lietuviškai, o e, jums reikėtų jų studentiją ir gero tono ženklas jums tokius fundamentalius dalykus mokėti lotyniškai. Jis skamba taip. Veritas est adekvacijo rei et intelektus. Aš užrašysiu, jūs irgi ir išmokite atmintinai. Veritas est adekvacijo rei checks rei et intelektus. Šitam apibrėžimui beveik 2,5 tūkstančio metų. Tiesa yra atitikimas daikto ir intelekto, atitikimas tikrovės ir minties, atitikimas tai, kas yra realybėje ir to, ką aš mastau ir kalbu. Tiesa yra atitikimas. Jeigu aš sakau, šitoje auditorijoje šviečia saulė, aš sakau netiesą. Nes čia nešviečia jokia saulė. Jeigu aš sakau, kad šioje auditorijoje yra vienas žmogus, aš sakau netiesą. Nes mano mintis neatitinka tikrovės. Tiesa yra atitikimas tarp tikrovės, kaip yra iš tikrųjų. Šitoje auditorijoje šviečia šviesos šita auditorija yra kylanti, šita auditorija yra sena, sena scena, sena salė. Aš sakau teisingus teiginius. Pats seniausias tiesos apibrėžimas. Ir jis yra pažinimo tiesa. Kaip sakyk dalykus, kokie jie yra. Šita tiesos samprata turi pavadinimą. Tai yra korespondencinė tiesos kas jai būdinga. Joje suvokiamas pažinimas kaip, kad žmogus yra tarsi veidrodis, kuriame tikrovė atsispindi. E, žmogus pažįsta, vaikšto tikrovės trajektorijomis ir pažįsta miškus, laukus, pievas, e, e, fizinius dėsnius, žmonės, situacijas, įvykius. Visi tie įvykiai atsispindi jame kaip veidrodyje. Ir jisai formuluoja, yra taip, yra taip, yra tai ir formuoja teisingus teiginius. Korespondencinė tiesos teorija sako, kad aš formuluoju tai, kaip yra, kaip dalykai yra. Šitai sampratai vartojama paveikslo, veidrodžio metafora. Bet tiesos samprata pažinimo lygmenyje nėra tokia vienintelė. Aš bent jau mažiausiai jums pateiksiu keturias tiesos sampratas. O tada išsiaiškinsim, apie ką, kokią mes tiesą kalbam. Ir Jono Evangelijos 8 skyriui, kuri tiesos samprata yra parašyta, apie kurią ją kalbam. Šitame pažinimo tiesų pakete mažiausiai yra trys skirtingos gnosiologinės tiesos sampratos. Viena yra ši - korespondencinė, Aristotelį menanti. Antroji ji siekia naujosius laikus. Renesanso pabaigą, net galima būtų sakyti. Šitos tiesos sampratos e, akise e, yra aiškus suvokimas, kad aš, žmogus, funkcionuojantis tikrovėje, nu kaip, nu kaip aš ne nėra taip kad esu kaip koks veidrodis kuris vaikšto ir siurbia į save visą informaciją nu, mažas vaikas būdamas gimsta ir priima informaciją iš mamos iš tėčio iš močiutės iš kiemo iš visur ar ne ir formuojasi kažkoks pasaulio vaizdas pažinimas turinys ir jis veikia ne visai taip yra sako naujųjų teo laikų teoretikai žinot kaip yra nu vaike vaikas kažkaip nemokėtų veikti jeigu jisai tiktai kaip veidrodis susiurbtų į save informaciją jisai negalėtų priimt sprendimų vertinti sakyti patinka nepatinka negalėtų taip būti kaip tai negalėtų ogi sako jie yra štai kaip net ir mažas vaikelis gauna truputį informacijos iš mamos iš giminaičių iš artimų ir jam nepakanka tos informacijos kad jis galėtų spręsti vertinti numatyti savo gyvenimo trajektorijas kurias numato ir tada jisai formuojasi tikrovės modeliui žmogus gauna informaciją ir iš karto formuojasi kuriasi tikrovės modelį jis kitaip negalėtų veikti ką reiškia kuriasi tikrovės modelį nu pasaulio vaizdą man penkeri aš turiu tam tikrą informaciją, jinai nukrito į mane ir aš kuriu savo tikrovės modelį, savo pasaulio vaizdą. Prabėga kiek laiko, man dešimt metų, aš gaunu naujų faktų, tie nauji faktai sugriauna mano tikrovės modelį, aš kuriu naują tikrovės modelį. Kai man buvo penkeri metai, aš sakau, visi žmonės yra geri, o negeri tik vagys. Ir jie yra dvasios, tokios baltos, ir jos skraidžioja, bet pas mus namuose jų nebuvo niekada kai man yra dešim aš sakau kai kurie žmonės yra geri bet matas jonas ir paulius iš kiemo yra niekšai ir taip toliau nu tikrovės modelis keičiasi nes nauji faktai sugriovė aną tikrovės modelį atsirado naujas kai man yra penkiolika metų mano dešimties metų tikrovės modelis jau nebegalioja aš gavau naujų faktų jie sugriovė mano tikrovės modelį ir aš turiu naują žmogaus tobulėjimas augimas yra naujų tikrovės modelių sukūrimas. Klausimas. Ar tikrovės modelis atitinka tikrovę? Ar tikrovės modelis atitinka tikrovę? Modelis tai tada. Kai man penki metai, prisiminkit, kai jums buvo penki metai, ar jūsų tikrovės modelis atitiko tikrovę? <laughs> kai jums buvo dešimt, dabar klausimas, o jums dabar jūsų tikrovės modelis aišku atitinka, sakome mes. Ir penkiametis sako, aišku atitinka. Bet šita pamoka yra labai gera mums, nes mes suvokiame, kad tikrovės modeliai niekada netitinka tikrovės. Jie yra tikrovės modeliai. Ir žmogaus pažinimas yra tikrovės modelių kūrimas. Tai dabar žiūrėkit, antroji tiesos samprata yra truputį kita. Tiesa yra atitikimas mano tikrovės modeliui. Kas yra tiesa? Tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Argi ne? Argi dabar taip nėra, kai jūs ginčiajatės iki užkimimo? paprašiau tiesa yra tai kas atitinka mano tikrovės modelį ei ei bičiuliai čia visai kita tiesos samprata dažniausiai ginčijamės dėl šitos tiesos ne arbata geriau negu kava ne kava geriau negu arbata ne vynas geriau negu alus ne alus geriau negu vynas ne pikantiškos salotos yra skaniau negu naminė mišrainė ir taip toliau ar ne nes tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Trečia. Tiesos samprata. Tai vadinamoji pragmatinė tiesos samprata, ją yra, nu, jis sena iš tikrųjų nuo sofisto laikų, bet šiandien kokį porą šimtų metų jinai funkcionuoja kaip labai, labai populiari tiesos samprata. Pragmatinė tiesos teorija. Tiesa yra tai, kas naudinga. Tiesa yra tai, kas efektyvu. Tiesa yra tai, kas patenkina mano poreikius sėkmingiausių būdų. Teisingas gamybinis sprendimas, teisingas ekonominis sprendimas, teisingas. Tai yra tai, kas patenkina mano lūkesčius, mano laimės įvaizdį, mano suvokimą, kaip aš turėčiau gyventi, kad pasiekčiau aukščiausią kokybę. Tiesa yra tai, kas naudinga. visos šios trys, ar jų yra daugiau? Jo, yra, bet šitos yra, gali, galima sakyti, tokios, na, populiariausios, jomis daugiai, dažniausiai operuojama viešoje erdvėje. Ir gnosiologinės arba pažinimo tiesos sampratų jau yra trys. Žiūrėjau, mano, apie kurią kalbam šiandien. Tiesa, padarysiu jūs laisvus. Aname lapė palikau dar vieną tiesą. Šitas tris jums čia papasakojau. O čia kas liko? Dar kažkas kita. Nors truputį apie tai. Tiesa yra būties tiesa. Ir čia nėra pažinimo, čia nėra minties, čia nėra intelekto, čia nėra suvokimo, čia nėra žodžio. Čia yra būties tiesa. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus yra tiesa. Suprantat, Jėzus yra tiesa, čia nepasakysi. E, tiesa yra tikrovės ir minties atitikimas. Tiesa yra atitikimas mano tikrovės modeliui. Tiesa yra tai, kas naudinga. Nu gal čia, trečiam punkte, nebent Jėzų gali pritraukti, pritempti. Ir šiandien mūsų evangelizaciniuose procesuose Jėzus yra pritraukiamas į šitą vietą. Ei, pasirinkite Jėzų, jis patenkins jūsų poreikius. Tai yra mūsų evangelizacinė klaida. Bet apie tai skliausteliuose. Ar šita prasme Jėzus yra tiesa? Ne. Čia yra visai kita tiesa ir mes beveik neįpratę apie tokią tiesą kalbėti. Universitetuose, mokslo centruose, mūsų diskusijose, mūsų pasauliežiūriniuose ginčiuose, virtuvėse ir mūsų maldos grupėse mes visą laiką, beveik, beveik visą laiką kalbame apie gnoseologinę, apie pažinimo tiesą. Apie tai, kaip suformuluoti, kaip, kaip e, suvokiama, ar teisingai ar nesteisingai suvokiama. Čia yra kažkas, kažkas kita. Čia yra teisingai būti neteisingai kalbėti, neteisingai suformuluoti, o čia yra teisingai būti. Sprendat, jeigu va čia schema yra tokia, mintis atitinka tikrovę. Va čia yra schema tokia, mintis atitinka tikrovę, visais trim atvejais. Mintis atitinka tikrovę. Mąstymas atitinka, kaip dalykai yra. Tai čia implikacija yra atvirkštinė. Čia yra tikrovė, atitinka mintį. Kokia tikrovė? Mano buvimo tikrovė. Mano veiksmai, mano kalba, mano mintys, mano padarymas arba nepadarymas kažko atitinka mintį. Kieno? Mano? Ne. Dieviškojo įstatymo. Objektyvios tvarkos. Kaip yra iš tikrųjų? Tai yra būties tiesa. Pradėsiu nuo pavyzdžio ne apie Jėzų. Vat būties tiesos pavyzdys yra pavyzdžiui, Aristotelis apie jį formuluoja, kur nors Sibirė, kur sąlygos yra tragiškos aukti augmenijai, kur 30 metų turintis berželis savo kamieną iš, iš, iš, išliaužia ant paviršiaus ir vos kelias šakelės iškelia ir ten 15 lapelių ant jo plevisuoja vėjyje, tam beržui yra 30 metų ir jis yra kaip krūmokšnis, net krūmokšnio statuso nepasiekęs. Aristotelis sako, tai yra neteisingas beržas, tai yra klaidingas beržas, tai yra neišsipildęs beržas, jis yra defektyvus, jame yra netiesa. Atleiskite, koks beržas yra teisingas? Tas, kuris iš savo sėklos išaugina stangrų liemenį, stangrų stotą, didelės šakas, plačialapę šakas, va tai yra tikras beržas, yra teisingas beržas. Jis atitinka mintį, kieno mintį? Dievo mintį. Beržas Lietuvos laukuose augantis atitinka dievišką sumanimą, koks turėtų būti beržas. Tikrovė beržas atitinka dievo mintį. O Sibirė esantis berželis, tikrovė, jis yra netiesa, jis netitinka dieviškos minties. Jėzus yra prieš du tūkstančius metų gyvenanti tikrovė, kuri yra tiesa, nes absoliučiai atitinka mintį. Kieno mintį? Dievo mintį. Kuo Jėzus netitinka Dievo minties? Kuo? Jis pats yra viskas. Kvepavimas, žvilgsnis, mintis, posūkis, poelgis, atsikelimas, atsigulimas, viską, ką jisai daro, viskas atitinka dievišką mintį. Jis yra absoliuti tiesa. Aš atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau jums apie tiesą, sako Jėzus Jono Evangelijoje kitoje vietoje. Gyventi tiesoje. Esate pratę sakyti. Kuria prasme sakot? Tik tokia. Gyventi tiesoje tai būti tikrovę, kurie atitinka dievišką mintį. Kurie atitinka dievišką valią. Kurie atitinka dievišką planą. Ne aš esu tos minties autorius. Dievas yra mažiausiai keturios tiesos sampratos. Pažiūrėkime. Korespondencinė, pasaulio modelių, tikrovės modelių kūrimo, pragmatinė tiesos samprata ir ontologinė. Bent keturios. Išsiaiškiname, kad mūsų šūkyje, mūsų šūkyje tikriausiai kalbam apie šitą, apie ketvirtą. Tiesa padarys jūs laisvus. Ar dar pilnai išsiaiškiname? dar truputį patrypčiokim tarp tų keturių gerai pavaikštinėkim apie jas kad jos kažkaip įgultų į jūsų atmintį su pakartojimais truputį dar po jose pabūkim gerai kol prieš pereidami į laisvę prisiminkim veritas est adekvacijo rei et intelektus išmokit mintinai tai gero tono ženklas veritas tiesa yra atitikimas minties mano intelekto ir tikrovės kas čia yra tiesos kriterijus Kas čia yra tiesos kriterijus? Akivaizdumas. Tai akivaizdu. Šioje auditorijoje saulė nešviečia. E, Šioje auditorijoje nėra vieno žmogaus, joje yra daug žmonių, joje yra salė ir taip toliau. E, akiva, tiesos kriterijus šitoje vietoje yra akivaizdumas. Kas čia yra tiesos kriterijus? Antrojų atveju kada tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Loginis neprieštariamumas. E, sveiko proto, sveiko mąstymo žmogus savo tikrovės modelyje labiausiai paiso to, kad nebūtų loginių prieštaravimų aš negaliu to paties dalyko vieną dieną teikti, kitą dieną neikti. Tai sakoma, kad tada yra žmogaus, na, pasaulyje išra nedarne, arba psichika, psichika kažkas netvarkoja, jis yra nebrandus, nesusiformavęs žmogus. Jeigu aš esu, nu, puoselėjau, stengiuosi kiek įmanoma labiau atitinkantį tikrovę, suformuoti tikrovės modelį, tai aš paisau loginio neprieštaringumo. Savokos suvok, sprendiniai, teiginiai turi būti logiškai neprieštaringi tarpusavyje. Čia, trečiojų atveju, tiesos kriterijus yra nauda. Apie tai tas labai aišku, tą labai aiškiai galima suformuluoti. Nauda. Nu ir dabar tie raktiniai klausimai. Ar tiesa yra reliatyvi? Ar tiesa yra objektyvi? Ar tiesa yra kintanti? Bičiuliai mano, šitais trim atvejais tiesa yra relatyvi, kintanti, istoriška ir tikrai nėra nei absoliutiniai objektyvi. Kaip tai? Ogi taip šiuo atveju, pavyzdžiui, aš pažįstu tikrovę ir vis naujas turinys ateina į mane. Aš kaip mokslininkas dirbau prieš pusantro tūkstančio metų, prieš tūkstantį, aš čia personifikuoju mus visus, nes mes esame mokslinė akademinė bendryje ir tam tikrą prasme mūsų kūno dalis dirbo prieš tūkstantį, prieš du tūkstančius metų, ar ne, eigoje mes visi esame dalininkai šitos mokslininkų bendruomenės. Ir mano žinios augo, juk augo, ar ne? Ptolemajų sistema, Koperniko sistema ir Einšteino reliatyvumo teorija žinios auga suvokimas auga pažinimas auga tai ką šita tiesa lieka ta pati jinai kinta jinai auga mes šiandien esame ant milžinų pečių sėdime ant jų ir matome toliau nes prieš mus būta įvairių pirmtakų ir mes matome daugiau pažįstame daugiau nebaisu neskausminga ir visiškai ramu žinoti kad šita tiesa kinta Antruoju atveju. Tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Mano tikrovės modelis kinta. Kinta. Kaip dažnai? Nu, kol vaikystėje esu, tai labai greitai kinta. Dabar jau mažiau, mažiau. Bet beje, žmogus dogmatiškai ima mąstyti, apkerpėja, susamanėja ir sustabarėja, kai jo tikrovės modeliai nebekinta kai sugauna naujų faktų ir yra užsiblokavęs ir savo tikrovės modelį nenori keisti. Tai jau yra bėda. Mums visiems dera tai žinoti, kad kažkada tai dėl ir fiziologinių priežasčių, dėl nuovargio intelektualinio galų gale ateis toks laikas, kai mūsų mo, tikrovės modeliai ims tabarėti. Ir tada mums reikės pastangų juos greuti, o be tikrovės modelio gyventi yra labai nesaugu. Mes kabarojame ore ir nežinome tai jau kaip už ką apsispręsti kas teisinga, kas neteisinga, kokia mano gyvenimo linkmė. Taip kad su tikrovės modeliais čia atskira tema ir labai įdomi, bet aišku viena, tiesa kinta. Kas tau buvo tiesa, kai tau buvo penkeri, tas tau dabar nėra tiesa. Ir kas tau dabar yra tiesa, kai tau bus penkiasdešimt, nebebus tiesa. Ir tai, kad ši tiesa kinta, yra didis gėris, kuris lemia mūsų tobulėjimą, augimą ir suvokimo plėtimąsi. Ar šita tiesa kinta? Tiesa kaip nauda. Aišku, kad kinta. Vieni dalykai tampa nebenaudingi, kiti tampa naudingi. Ir šia prasme pažinimo tiesa yra ir relatyvi, ir kintanti, ir istoriška. Ir dėl to visai nereikia bijoti. Kur reikia ieškoti objektyvios tiesos, kuri tiesa yra ta, kurios turiu laikytis kaip įsikibęs kaip dalyko, kuris viršyje mane ir bet kokį žmogų, dalyko, kuris yra objektyviai svarus, kuris visada leis atsilaikyti, kokios be būtų kintančios sąlygos. Ontologinė tiesa, būties tiesa. Šita tiesa yra nekintanti, šita tiesa yra objektyvi, šita tiesa nepajudinama. Kodėl? Nes ji remiasi Dievo mintimi. Kalbate ne su, su netikinčiais, nenorite vartoti savokos Dievas, kalbėkite apie objektyvę dalykų tvarką. Objektyvę dalykų tvarką, kurią galima išvelgti prigimtiniu protu. Dievo mintis arba, vartokit kitus terminus, e, objektyvi dalykų tvarka. Na, bet tiesa truputį aiškiau. turi dar vieną savoką - laisvę. Ją mažiau. Esate apie ją kalbėję savo seminaruose, paskaitose, tuziną kartų, jeigu ne daugiau. Man liko 8 minutės laisvės. krikščioniškoje erdvėje perskyros yra daromos ten laisvė kaip atsakomybė, laisvė kaip darymas, ką noriu, nu, viską ką jūs žinot, šimtus kartų esate apie tai kalbėję. Kadangi čia reikėtų trijų paskaitų, tai aš tik tai du dalykus. Gerai? Vienas dalykas sen, senas senutėlis. Mūsų mokytojo Švento Aurelijaus Augustino ketvirtame amžiuje suformuoluota perskyra. skiria du laisvės lygmenis. Ar tai vienintelis laisvės mokytojas? Ne, ne, ne. ne. Aš rašiau disertaciją iš to mokviniečių, 13 amžius, ten dar kitos perskiros. Bet Augustinas iš tikrųjų gilę šaknį paliko, gilę vagą paliko krikščioniškai kultūrai ir dėl to jį žinoti dera. Čia, kaip žinot, tam tikri, e, tam tikri tokios aksiomos, tam tikras, kurias, nu, krikščionis išsilavęs, krikščionis kiekvienas turi žinoti. Tai Aurelijus Augustinas sako, kad pirmas žemesnis, žemesnis lygmuo. Yra vadinamasis liberum arbitrium. Latiniškai rašau, jūs studentai, vis dėlto, nu ką. Be to, šitas terminas paprastai liberum arbitrium. Šitas terminas nacionalinės kalbos neverčiamas. Vokiečių, prancūzų, lenkų, anglų literatūroje šitas terminas vartojamas latinišką prasme, nes labai sunku jį išversti grubiai tariant lietuviškai tai būtų laisvas apsisprendimas bet labai grubus ir labai netašytas nevykęs sprendi e, nevykęs vertimas dėl to tiktai kaip nuorodas krašteliuose pasak paraš pasirašykit sau laisvas apsisprendimas bet šiaip liberum arbitrium yra galia pasirinkti tarp dviejų galimybių. Tarp šitos kėdės ir šitos. Tarp šito draugo, su kuriuo būsi ir su šito draugo tarp vilniaus ir kauno kur mokysiuos ar dirbsiu tarp anglijos ar airijos kur praleisiu braškes nu ta prasme e, tai yra pasirinkti tarp kavos ir arbatos ir šitą laisvę mes turime nuo gimimo iki mirties kol turime sveiką protą ji yra neprarandama ją turi visi žmonės tikintys ir netikintis ją turime nuolatos ją turi visi žmonės ir tai yra žemesnis laisvės lygmuo. Ir dėl jos ploti katučių ir džiaugtis nėra ko. Nėra čia nieko ypatingo. Žmogiškos prigimties sutinė dalis. Kaip kvepuoti? Džiaugies, kad kvepuoji. Gerai, tai džiaugis ir dėl literum arbitrium. Antrasis laisvės lygmuo yra aukštesnis. Liberum, libertas, jis vadinasi libertas ad bonum lietuviškai laisvė vyriui. Suma sumarum, nėra jokios laisvės tarp gėrio ir blogio. Broliai ir seserys, nėra nieko baisiau, kartuoju, nėra nieko baisiau, kaip sakyti, kad žmogus renkasi tarp gėrio ir blogio. Tegul nuo šiol jūsų lūpas suparalyžuoja, nepajudinamas įtampa, jeigu jūs bandysite ištarti šitą apvalaus kvadrato antrą variantą. Jūs sakote, kad nors apvalus kvadratas. Jūs dažnai sakytumėt, jūs parodytų medikams. Sakyti, pasirinkti la, la, gėrio ir blogio yra labai panaši situacija. Krikščionis turėtų žinoti, kad Augustinas ketvirtame amžiuje mums uždraudė tokią formuluotę. Kodėl? Negali būti laisvės blogiui. Bonus yra gėris laisvė gėriui. Žmogus nėra taip, kad jisai laisvas pasirinkti blogį. Blogis pats ateina, jo nereikia rinktis. Jis čia pat, jis čia pat apsileidimu, melu, paleistuvystė, pavydu, nerimu, baime, įtampa, lyginimu savęs su kitais, neištikimybė. Jis čia pat, jis stovi ir sako, aš čia, imk mane. Nieko nereikia rinktis, jisai va čia, va, čia pat, čia pat. Jisai stovi ir laukia, nu va, bijok. Nemylėk, pavydėk. Jisai čia, jo nereikia rinktis. Pasirinkimas yra valios aktas. Pasirinkimas yra valios aktas, proveržis, kūrybinis veiksmas žmogaus kaip protingos būtybės. Laisvė gali būti tik gėri. Tik gėri. Nepavydėsiu, bent jau stengsiuosi to nedaryti. Stengsiuosi nebijoti, o matyti tikrovę, kokia jinai yra. Stengsiuos kalbėti tėvę mūsų, kai apima įtampa ir nerimas. Kaip jaučiuosi nusivylęs ir nematau, nematau praėjimo šviesos spindulio tamsos karalijoje. Šita pastanga, šitas proveržis, šitas judesys yra antro lygio laisvė. Libertas atbonum. Laisvė yra pastanga. Laisvė yra kova. Sunku joje, vienam ypač. Tai čia dabar šiek tiek apie laisvės savoką. Prie jos aš norėčiau prijungti dar krikščioniškoje tradicijoje susiformavus tokį Laisvė yra gyvybės sinonimas, laisvė yra jėgos, proveržio sinonimas jeigu pavyzdžiui neapykanta puikybė nerimas baimė mus sukausto su suparalyžiuoja užsklendžia verčia trauktis mums sunku pakelti akis į kitą tai laisvė yra gyvybė kur kur gyvybė kuri nori bendrystės jungimosi geranoriško žvilgsnio į kitą toks pasitikėjimas kitu šitie vat šita šita būsena šita laisvės būsena yra gyvybės versmė mumyse krikščioniškoj literatūroj be augustiniškos perskyros yra labai dažnai nuo bažnyčios tėvų nuo trečio ketvirto amžiaus apie laisvę kalbama kaip apie gyvybės pilnatvę kaip kūrybinį proveržį vat tada kai mumyse kunkuliuoja gyvybinės versmės kai mes atrodo namą galėtumėm pakelti o tada yra laisvės pilnatvė norim tokie būt tai ofcourse Viena minutė. Atsakyti klausimą. Tiesa padarys mus laisvus. Kaip tiesa padarys? Ar šita tiesa mus padaro laisvus? Nu jo. Todėl, kad mes sužinome įvairių dalykų ir galime, pavyzdžiui, pažindami gamtos dėsnius, skraidyti su parašiutu. Tai tik dėl to galime važiuoti mašiną. Tai jis išlaisvina mus. Bet laisvės laipsnis, kurį mes čia gavom, tai judėjimo, realizavimo savęs. Laisvės laipsnis tam tikras čia yra, be abejonės. Didžiausias laisvės laipsnis, kurį gyji, yra deontologinės tiesos. Čia man aišku reikėtų ne vienos minutės, o bent septynių. Kad pasakyčiau, pasakyčiau, jog kada tu pradedi gyventi tiesoje, nu sunku, bet nu, puola tave galybė nevilties kažkokio praaiškų, pasaulio vaizdas, kuris stoja prieš tave, meluoja tau, tavo tikrovės vaizdas, tavo tikrovės modelis meluoja tau kad ten tavęs niekas nemyli o dievas juo labiau kad vienišumas yra tavo gyvenimo perspektyva kad tavo pasirinkimai pozityvūs yra niekam tikę kad visas pasaulis gyvena pagal kitus dėsnius o tu esi kvailas balta varna ir vienišius tai kautis su šita su šitu melu piktojo kuris sėlina šalia mūsų nuolatos ir beje bičiuliai mano kuo labiau veržiamės į dievo karalystės artumą tuo piktasis labiau kerštauja mums pasiūlydamas tikrovės vaizdą kuris pučia tamsą Dėl to nes, neišsigaskite, kad kartais krikščionių veiduose nėra pakankamai džiaugsmo. Tai yra kovos su piktuoju ženklas ir tai yra geros kovos liūdėjimas. Tai tada, kad aš pradedu gyventi tiesoje, tai yra pagal Dievo mintį. Sunku, sukandęs dantis, bet imu gyventi. Įvyksta vienas dalykas. Aš pradedu matyti tiesą. Pat apie tą norėjau tas septynės minutės pasakyti, bet nebeturiu laiko, todėl išleidžiu į kitą paskaitą. <laughs> tada keliauji ir gerai gerai gerai gerai tada keliauji o nu tada sėkmės o paskui ateikite vakarienės į esą kartu su savanoriais ačiū Sėdi dabar